אנחנו נמשיך היום עם גמירות וקצת לאט לאט נתקרב לעניינים של אקטיביזציה. כלומר, נדבר על התנאים של האופטימליות, אבל קודם עוד נמשיך קצת עם תכונות של פונקציות תמורות. סיימנו פעם שעברה עם אי שוויון גרדיאנטים. כלומר, אם אנחנו יודעים לקשר גרדיאנט, אז אנחנו יודעים שפונקציה גמורה צריכה להיות מעל הפונקציה הליניארית שמשיקה את הגרף שלה. ואם אנחנו יודעים לגזור פעמיים, אז אפשר להגיד גם דברים מאוד חשובים על היסיאן של פונקציה גמורה. מתי הפונקציה הזאת היא פונקציה קבועה? שגדול שווה מ-0. אנחנו נעשה ציור, אבל הוא מאוד מובן מאליו, ש-A גדול מ-0 זה פרבולה, נראית ככה, ש-A שווה ל-0 זה פונקציה ליניארית, כשהיא אה, קטן מ-0 זה פרבולה שנראית ככה, זה קונבקס וזה קונקייב וזה גם קונבקס, גם קונקייב. כן, אמרנו שכמורה וכמורה ממש, וזה כמורה וזה כמורה ממש. כן, גם זה נכון. גם זה נכון, גם מה שכתבתם. אוקיי. כי אה, מה זה פונקציה כיעורה? אה, זה שמינוס פונקציה הזאת היא כמורה. פונקציה ליניאלית היא כמורה, כן? אם אנחנו לא מסכימים ממש או לא ממש, היא כמורה. כן. אבל אה, גם צודק מי שאומר שזה סטריקלי קונטקסט, קונקס, פונקציה לינארית תמיד גמורה. כן, פונקציה לינארית תמיד גמורה, ותמיד גם אם מינוס שלה גם כמובן. כן. אז אה, גמורה ממש, אני לא זוכר נדמה שאני הפסדתי, אני ראיתי אה, אחורה, הפסדתי ההגדרה הזאת, אבל זה היה בתרגום. מה זה פיקציה גמורה ממש? אני מזכיר למי שלא זוכר כן, שבהגדרה של פונקציה, שבין שתי נקודות היא צריכה להיות ממש מתחת לקו ישר. אי שוויון צריך להיות חזק. אה, בכל נקודות בעידן. אוקיי, אז מה אני יכול להגיד? שיותר אזי אה, מה יש לי? של x אה, גדול שווה מ-x, כן? זה להקים, אני, אני, בקורס הזה אני קצת חסר כתיבה בזה שאני לא נותן הגדרות ריגרוזיות, כי אם לתת ריגרוזיה אני צריך להגיד שפונקציה מוגדרת בסדר כמובן, כל הדברים שיפתח זה ספר של דרצקס, שהוא ספר של בוי, ויעבור במקביל לדברים שאנחנו עושים. ומה שמעניין, שזה נכון גם לפונקציה כללית, לא דווקא פונקציה ריבועית, קצת לקבל אינטואיציה נגזרת שנייה זה דווקא חלק של מודל הריבועי, ובכל סביבה קטנה אנחנו רוצים שמודל ריבועי יהיה כמו תמורה, והיא תקרב את הפונקציה. זה על הרגל אחת נגיד למה לפונקציה כללית זה גם נכון. גם אה, חלק שני של הסבר אינטואיטיבי, אם לפונקציה כללית אני עושה גרף, ו... אני, עומד, ב, אה, אני משווה שני נקודות, נגיד פה x ופה x1 ופה x2, אז אני רואה שנגזרת לנקודה שמאלית, לנקודה יותר קטנה, נגזרת צריכה להיות יותר קטנה לנקודה נוספת. כלומר, אה, x1 קטן מ-x2, וזה צריך לצאת שF' מ-X1 קטן שווה מ-F' של X2 וזה בדיוק אומר שנגזרת שנייה צריכה להיות חיובית. כי הפרש בין נגזרות ראשונות אה, בכל קטע אינפינית לשמאל מוכתרת על ידי נגזרת שנייה. זה קצת לתת את זה, אבל כן. הייתה שאלה. או כבר אין שאלה, אם אין שאלה, אז טוב. מה קורה עם פונקציה x קרובה ב-x למשל? היא מתאפסת ב-x שווה 0? נכון. ואז זה כאילו לא ממש נתקיים ה... אז מה... כן, מה שאת אומרת, שהאמת זה חץ לכיוון הפוך, נכון. את צודק. אבל אה, תשימו לב שאם נשים חץ בכיוון הפוך, אז גם להגיש פונקציה מוגדרת על סדר. ממש, אבל אה, יש אה, מקום שנגזרת שנייה מתאפסת. אפס, ב-x שווה אפס. כן, ב-x שווה אפס. זה אומר שמסטריקט לקונקס אי אפשר לשים את הטענה שבכל x זה צריך אה. להיות ממש לדעתי. אבל בכיוון נכון, אם בכל x נגזרת שנייה הגדרה ממש מאפס, אז כן, אז איך מחברים את הפונקציה הזאת? אני פה נותן רמזים. תחשבו על השלמה של תמונה, אני באמת, אני במסגרת של זמן, על אנליזה כמורה נותנים קורס שלם. ואני מנסה אה, ככה בשתי הרצאות וחצי להכניס כל חומר, אז אני ממש, המטרה שלי קצת לפתח אינטואיציה ולתת לכם בסיס לקרוא ספרים שזה ניתן בצורה יותר עכשיו, שאלה מעניינת, מה אפשר לעשות על נגזרת, נגיד על נגזרת שנייה של פונקציה רב-מימדית, שזה מטריצה, מטריצה. אה? חיובי מוגדר, האנלוגיה יהיה עם פוזיטיב, פוזיטיב דפן. כן, פוזיטיב דפן, פוזיטיב סיליטי. Ну, наверное, снимали заложили. А Микре Рамыш.

Positive semi definite the secunde the cassette, the дольше в нефис, the дольше в акунка. Positive semi definite. Clamar a minha mascara Кардараши Мундер э, D транспоз HD у в ШВМФС y with h, uh, Rdoshevemi Fs, uh, record time. זה שקוף. כן, זה אלגברה ליניאק, זה עדיין לא אנליסט כמובן. זה אלגברה ליניאק. לכל D או לכל לא שמדייק? עצום, כאילו, זה... זה תשובה טריוויאלית, אבל נראה לי שההגדרה היא בכל די שונה מאפס, זה גדול לא אבל זה לא שונה... אילו זה היה גדול מאפס, ממש מוגדרת, כי כאילו, שם זה היה חשוב להרדים. לא, אבל אם די שווה לאפס זה תשובה טריוויאלית. אז לכל די, כלל אפס, זה לא מפריע גם, אפשר לכתוב גם לדי, לא-, לא אפס, זה לא משנה את התוצאה שלך. on narrator, narrator, let's show this. אנחנו יודעים על כיסייה? מה מימדית אנחנו יודעים על נגזרת כיוונית, כן? שנגזרת כיוונית שנייה זה... מה היה שם? כיוון, טרנספוס פיסיאן, כיוון טרנספוס, כפול פיסיאן, כפול כיוון. אז אם אנחנו, אה, מה שאנחנו אמרנו שלפונקציה כמורה, גם כל חתך, אחד מהמימדי שלה אמור להיות כמות. Поэтому ну, только так кому раз функция функцией Ну, не, не что мы же э, Они формали, э, что f, что x, should be комплекс, along any line, старшим матрицам оперативизують. Аз не се. Nowiele, że H wychodziło tyle modelów polityki. על השלב האחרון, מה... כן. אז אה, אה, פיתה גם של אלפא זה בדיוק נגזרת כיוונית לכיוון T. נגזרת שנייה כיוונית. ובהצעה 2 אנחנו פיתחנו נוסחה לנגזרת כיוונית שנייה, ששם היה מקבלה סקלרית של כיוון, עם מטריצה חסרה, the, in כיוון בצדדים. זה לאפס ואפס? ואנחנו רוצים שפי של אלפא יהיה תמורה, אז נגזרת שנייה צריכה להיות גדולה של המרץ. אז ביטוי הזה, זה מספיק שכן, לאלפא של... מספיק שלכל אלפא שווה את זה נכון. כי אנחנו תמיד יכולים לבנות פונקציה הזאת מחדש אם מישהו מעוניין באלפא אחרת, זה יהיה x אחרת, זה יהיה לא שווה. אה, אפשר להשיג פה אלפא שווה אה, עכשיו אנחנו יכולים לעבור לעניין של אה, גאלב אה, לא נבלש. אז אה, בבקשה. Gołomini. Bo kładem koordynacji CU כן, זה מעניין, כי אם אני אשאל שאלה על מינימום של פונקציה על תחום C, אז מעניין שהנקודה הזאת בקצה זה גם יהיה מינימום דקה. אנחנו עוד מעט נכתוב הגדרה שיהיה ברור, שזה אחד מהמקרים. וזה מקרה מאוד טבעי, יש אלגוריתמים אופטימיזציה שמחפשים מינימום דקה, והם ימצאו זה כמו אחד כמו אחד שני. אז מינימום גלובלי יכנס אותם אז נגיד יש קבוצה לסט C בתוך ה-N в функция несения А ההגדרה שלנו של מינימום לקאלה היא כזאת, EX בתוך C is local min el look, local כדור עם קבוצה C. וזה בדיוק מה שיהיה בהגדרה. אה, if אה, ואפסילון זה יהיה רדיוס של כדור. If קיים אפסילון גדול מ-0, כזה ש-f של x קטנה שווה מ-f של y, לכל y שהוא שייך ל v אפסילון זה כדור, v אפסילון מ-x. זה כדור מסביב ל-x, אבל כתוב שהכדור הזה הגיעו מהקבוצה C, כמו שראינו פה. אה, ובתוך ההגדרה אנחנו גם מגדירים אה, מה זה כדור B. אה, ואפסילון אה, בול B אפסילון x זה אוסף של כל מיני נקודות, z, אלה שנורמה של הפרש הוא מרחק z минус x на, на нашу на минус. Then норма яка точі, є ж норма шановки, є ж норма х, норма штайм, ככה לה, וההגדרה הזאת היא כללית, והאמת שאם יש כדור של נורמה מסוימת, יש גם כדורים של נורמות אחרות. אם יש מינימום לקאלי בנורמה מסוימת, אז זה אומר שבכל נורמה יש תכונות, יש תכונות של נורמה מסוימת, כן, שזה, שזה תמיד. אבל אם יש לי קטע שהוא ישן, הוא לא יורד ולא עולה, אז זה כדור יש לי נקודות מינימום? אז אה, כן. אז אה, בגלל זה אומרים קטן שווה, וזה שאלה נכונה, אז אם יש מינימום שטוח כזה, אז יש כמה מינימומים, ואומרים שיש סטריקט אה, מינימום, אם אה, אי שוויון הוא ממש, אז מינימום алгоритма оптимизация Польщу в тишину лицо минимум чи функція чи скаво. Вимца коль нікуди арбітрає. Думає, це, це де тишину, а то лицо езишу минимум локалька. Це є питання. וכמובן, למינימום גלובלי, מה זה? אם זה מינימום גלובלי, F та нашого мені Шервайли Декольсерц. אנחנו ממשיכים עם הגדרה, בואו נשתמש בו כזה עד הסוף. זו ההגדרה הראשונה של מינימום אינטנסיביות לוקאלית, וההגדרה השנייה של מינימום אינטנסיביות גלובלית the x uh, C uh, is uh, a global of, F over C if uh, F should be X нашего Метельшевуа, Ликоль Вай, זה ברור, די אין פה הרבה חכמה, ושוב פעם, מקרה של קו שטוח, אז כל נקודה היא גם מינימום גלובלי. אבל אה, יש מילה סטריקט שאפשר להסיר, אז... יש אה, דרישות שאי שוויון הזה יהיה אי שוויון ממש. אז יכול להיות מצב שיש מינימום מקומי ואין מינימום גלובלי, כי לא ניתן, במקרה יש מקומיים אבל אין לך גלובלי? לא. כי... אוקיי, כל נקודה, כל מינימום מקומי כזה שתבחר, נקודה אחרת, אה, איך שווה שווה, לא, לא, מינימום גלובלי קטן שווה. ממש. אה, ממש, אז אה, כן. אבל ההגדרה של מינימום גלובלי בעצם מקרה פרטי של מינימום גלובלי, כי אם תשאיר את אפסילון לעצור, לא אז אתה מקבל בדיוק את ההגדרה של מינימום גלובלי. מינימום גלובלי זה מקרה פרטי של מינימום לקאלי, אתה אומר ככה. אה. כן? כן. שנקודה גלובלית היא גם לקל. זה אחד מינימום לקל. אה, אוקיי, אה, בואו נתקדם. Eğer לא מהירו, מגלובל מינימום אחד. Uh, if, uh, if uh, strictly convex, 山谷喽。 יכול להיות שאין גלובל מינימום, אני נותן לכם דוגמה, פונקציה 1 חלקי x, אחד מימדית. אה, אז אינסוף זה לא נקודה, כן? אנחנו כשאומרים שיש נקודת מינימום, מתכוונים על לא הערך, כן? עכשיו פתרון חסום מלמטה, ערך מינימלי קיים, אבל נקודה לא, לא קיימת. אה, אבל יש פונקציות שגם ערך מינימלי לא קיים. אם לקחת 1 חלקי x מינוס x, כן? כן, מינוס מינוס מינוס אז טוב, אז החכה מקונטרדיקשן. Suppose that x נניח ש-X הוא מינימום לוקאלי ולא גלובלי, כן? אז יש נקודה אחרת שיש שם ערך פונקציה יותר נמוך, שזה מינימום גלובלי, או משהו שיש נקודה יותר נמוכה, ואז... אז אי שוויון של הגדרה של פונקציה חומרה, זה אומר שפונקציה יותר... בואו אני אעשה ציור ואחר כך נכתוב פורמלית. אז יש לי נקודה x, כן? ואנחנו, אני... זה... יש נקודה x עם ערך פונקציה מסוים. אז אם זה לא מינימום גלובלי, אז קיימת איזושהי נקודה אחרת y עם ערך פונקציה יותר נמוך. אז מה אני אומר? שלפונקציה כפולה צריכה להיות מתחת לקו הזה, מתחת לקו ביניים. זה אומר שגם בסביבה קטנה של x יהיו, גם בגלל שקו הוא תמיד יורד, יהיו ערכים של פונקציה קטנים מערך ב-x, וזה אומר שזה לא מינימום לקל. כי ההגדרה של מינימום לקל שבתוך כדור כל ערכים לא... וההפך, אם זה כן היה מינימום לוקאלי, לא אז הפונקציה הייתה יותר גבוהה מהקל. כן. בשתי כיוונים אפשר להגיד, וזה כיוון כזה. אה, שנייה, תנו לי להשלים, כי... אתה one global minimum, אני חושב שהכוונה זה one global minimum. לא global. global. global minimum, זה כל שום תשע. מינימום גלובלי, יכול להיות מינימום גלובלי אחד. לא, כמו שנתתי דוגמה, שאחד חלקי איקס, אין סוף, אנחנו... כשיש משהו באין סוף, אנחנו לא אומרים שזה מינימום. תחשבו, בגלל מה זה נכון. נגיד שפונקציה אחת מימדית יכולנו להגדיר איזושהי הכללה אינסוף, כן? כמו נקודה. אבל לפונקציה של הרבה משתנים. אינסוף זה כאילו כל הכיוונים צריך להכליל שזה נקודה אחת, ואינסוף בכיוון אחד זה יהיה ערך אחד, ואינסוף בכיוון אחר זה יהיה ערך אחד. כן, כן, זה מצב לא מוגדר. אחת זה פונקציה שהיא כבר ממש? כן, אבל לכל פונקציה יש מינימום גלובלי, לכל היותר מינימום גלובלי אחד, לא יכול להיות לא. מינימום גלובלי כפונקציה. לא, לא, אני שוב פעם נותן דוגמה של פונקציה. יכול להיות שאין לה מינימום גלובלי בכלל. נגיד C שלנו זה חצי C, ופונקציה כזאת. אה, פונקציה שכל הזמן יורדת. אז אין לה מינימום גלובלי, נכון, אם יש לי פונקציה מינימום גלובלי, אז יש רק אחד כזה. לא יכול להיות שני מינימום גלובלי. קו ישר מקביל אה, לציליקס. בואו אה. אחר כך, ואחר כך נעשה את זה. כן. אה, אנחנו מתקדמים קצת לאט מדי. אתם כיתה מאוד יפה, מאוד יזומה, אבל זה משפיע בשבילה על ההתקדמות שלנו. אז... או אתם יודעים מה? אני אחסוך בעבודה, אם אתם כל כך חכמים. אני נתתי כל רעיון, תכתבו פורמלית החכם בבית. ואז יהיה לכם עוד אה, שתי דקות לדיון לשאלות, אם למישהו יש, אבל ממש, ממש אני לא מספיק עם חומר. ורציתי לשאול, דרך אגב, אה, אה קודם כל לגבי שבוע הבא, האם אתם רוצים להשלים אה, שעה שחסרה לנו ביום רביעי? נגיד לפני, שעה לפני שיעור. חמש וחצי, חמש וחצי, בואו נקבע את זה, טנטטיבי, עוד נשלח אימייל לכולם. אתם כבר קיבלתם אה, משהו ממיילינג ליסט? הוא עובד? אה? מי שלא רשום לבית אנגלית, בבקשה תשלחו אימייל לדורי, שהוא בצורה פרטית יוסיף לרשימה שכל מיילים יגיעו. שש וחצי זה הרצאה. יום רביעי. קודם כל, קיבלתם כבר אימייל או לא? כלשהו במיילים. אני מתקדם לאט. איך אתם מרגישים? אני לא מתקדם לאט מדי. זה לא משעמם וצריך קצת להגביר את הקצב? לא, לא לעצור יותר מדי על השאלות? התרגול מסרבים אה, לך אני יודע, אבל אה, עם תרגול אנחנו הסתנכרנו באיזושהי נקודה, זה יהיה בסדר. אז רק תראה, מתי הגדרות כאלה ש... אה, לראות אחרי זה. אה, זה... קצב מצוין. זה קצב טוב, אתה לא מרגיש שזה קצת משעמם, הולך לא, להוציא את זה. לא, זה קצב ממש אז אני מאוד אה, אה, שמח, והשאלה השלישית, אני ממש מבחינה טכנית לא מסוגל להספיק לעשות עתקים. אם יהיה מישהו מתנדב מדי פעם, אז הוא יקבל ראשון כל העתקים של ההרצאות כמובן. תיצרו קשר איתי. על העתקים של וידאו שלו. טוב, אה, אפשר אה, לעצור. אה, אפשר לעשות קישור. uh, part of definition of uh, scalar plot. But the transforms on the page? on the Vx, transpose. Uh, sorry, sorry, sorry. V, transpose. Thank you very much. Also, uh, here V transpose. Now it's, it's correct. <laughs> Okay.